Sapete, un giorno capitò nel deserto un problema a Mosè, per cui il popolo peccò e c'erano dei serpenti che mordevano le persone. E cosa dovete fare, Mosè? Dio guidò Mosè a costruire un serpente di rame. E lui fece una, un palo in cui appese sopra un serpente di rame. E quello che succedeva che tempo iniziarono a nascere dei problemi per cui ad un certo punto possiamo leggere il libro delle cronache il libro di Samuele questo serpente deve essere distrutto perché diventa un'occasione di idolatria quella cosa che fino a quel momento era era buona, era qualcosa che Dio aveva stabilito, che funzionava, iniziava a non funzionare più, anzi ad essere un oggetto di idolatria, quindi a creare più problemi che benefici e alla fine bisogna distruggere quello per fare qualcosa di nuovo la legge era una cosa buona che Dio ha dato Amen. i dieci comandamenti tutto il Levitico, tutto l'esito che Dio diede attraverso Mosè era qualcosa di stupendo di bellissimo però ad un certo punto ci voleva qualc'altra cosa perciò abbiamo dovuto aspettare Gesù che ci ha dato un nuovo patto non perché quello vecchio non era buono ma il buono è migliore e quindi dobbiamo fare un cambio c'è bisogno di cambiare perché non che le cose che abbiamo fatto fino adesso siano sbagliate ma perché Dio ci vuole portare a fare delle cose in maniera migliore e quindi girava stamattina nella mia testa cambiamento, questo testo di là, prendete sto momento con la macchina e scrivevo, la mano dello Spirito Santo mi parlava, di come deve cambiamento, perché l'importante non è soltanto capire che c'è bisogno di un cambiamento, ma anche come dobbiamo cambiare. Perché c'è bisogno di un cambiamento? Se noi leggiamo nella Bibbia, quello che stiamo vivendo oggi come Chiesa è molto lontano da quello che vivevano gli Apostoli negli Atti degli Apostoli, da quello che viveva la Chiesa primitiva nei capitoli che noi leggiamo negli Atti degli Apostoli da quello che possiamo leggere nei libri di storia del cristianesimo fino al secondo secolo, fino al terzo secolo, in cui miracoli succedevano, in cui la gente veniva aggiunta da sola nella Chiesa, a grande quantità. Amen. Ed è quel tipo di Chiesa che Dio vuole riportare, ed è quel tipo di Chiesa che Dio vuole far ritornare, ed è lì che noi dobbiamo andare. Questo cosa significa cambiare, e cambiare ha sempre dei problemi. Dio sta facendo una cosa nuova. La riconosceremo? com'è? Allora che cosa dobbiamo cambiare? La prima cosa che scrivevo anche stamattina, prima di, venire di partire, è che non possiamo ottenere risultati diversi facendo sempre la stessa cosa. Questo è il primo fondamento. Se tu vuoi pittare il muro che è bianco e lo stai pittando con una vernice nera, hai voglia di metterti là e la provi a pittare l'orizzontale non puoi ricorrere un muro bianco continuando a pittare con una vernice nera no? non possiamo ottenere da, un pianta, da una pianta di pesco una, una, un grappolo d'uva non lo possiamo fare abbiamo bisogno di cambiare perché i nostri metodi produrranno se rimane uguale produrrà sempre lo stesso risultato se le richieste delle persone hanno difficoltà ad essere esaurite dal Signore se noi non cambiamo il nostro modo di fare chiesa il nostro modo di il nostro cristianesimo il nostro modo di fare la volontà di Dio le cose rimarranno sempre uguali se vogliamo vedere dei risultati diversi dobbiamo cambiare il nostro modo di fare se vogliamo dei risultati diversi dobbiamo cambiare il nostro modo di agire e dobbiamo cambiare anche il nostro modo di pensare. Secondo pilastro, abbiamo bisogno di aiuto. La Bibbia dice che la Chiesa è un corpo. Paolo ci parla della Chiesa come del corpo di Cristo. E ci sono nei Corinzi dei passi bellissimi che dicono che l'occhio non vuol dire all'orecchio io non ho io di te non bisogno. Questo che significa? Che da soli come ministero noi non potremo mai arrivare alla perfezione della statura di Cristo. Efesini capitolo 4, dall'11 al 16 ci parla che ci devono essere cinque ministeri che lavorano nella Chiesa affinché la Chiesa possa arrivare alla perfezione della statura di Cristo. Allora dobbiamo avere bisogno di aiuto, dobbiamo muovere possiamo fare limitatamente quello che Dio ci ha affidato i frutti sono limitati Pietro un giorno Pentecoste convertire in un giorno 3.000 persone è vero? e dobbiamo vedere la stessa cosa eh? ma affinché questo succeda c'è bisogno che dobbiamo imparare a lavorare in squadra abbiamo bisogno di imparare a lavorare in team in squadra perché io non posso dire ad un altro ministero, io non ho bisogno di te. Abbiamo bisogno di tutti quanti, gli uni degli altri. Terza cosa importante, Efesini 2.20. Siamo stati fondati sul fondamento di apostoli e di profeti. Le chiese hanno bisogno di un fondamento apostolico e profetico. Questo è il fondamento che Dio ha dato alla Chiesa dove sono gli apostoli e i profeti per poter mettere le fondamenta corrette di una chiesa. Quarta cosa, non dobbiamo avere paura del cambiamento, non dobbiamo avere paura di una cosa nuova. Le cose nuove ci spaventano, però quando qualcuno deve fare una cosa nuova, una cosa c'è paura, perché non si sa. Dicevo qualcuno, meglio nuovo oggi che la carina domani perché noi abbiamo paura delle cose nuove non dobbiamo avere paura delle cose nuove dobbiamo entrare nelle cose nuove dobbiamo riconoscere le cose nuove che Dio sta facendo come dice Isaia perché il problema degli ebrei qual è stato? è stato quello che hanno avuto paura di riconoscere Gesù come Messia e hanno perso quella grande benedizione nell'entrare nella cosa nuova che Dio stava preparando e noi non dobbiamo avere paura di entrare nelle cose buone anche se questo ci porta ovviamente ad un cambiamento entrare in una cosa nuova che è una sfida però se vogliamo vedere le cose in maniera differente dobbiamo iniziare ad entrare in una cosa nuova quinto pilastro Gesù deve essere il modello del credente il nostro modello quando veniamo in chiesa nostro obiettivo deve essere quello di diventare come Gesù Cristo di diventare come Gesù Cristo su due aree in modo particolare in quello che lui era come santità, come vita di preghiera dice ragazzi ma noi non ci possiamo riuscire eh, però almeno proviamoci <laughs> lavoriamo per migliorare siate miei imitatori diceva Paolo come io lo sono di Cristo con una buona testimonianza, con una santità che si possa vedere e anche essere come Gesù in quello che lui faceva. Dando tutta la nostra vita affinché l'opera di Dio possa andare avanti. Amen. E l'ultima cosa di cui parliamo stamattina è quello di essere una chiesa di padri e di Dio. C'è bisogno che sia restaurata la visione della paternità spirituale della Chiesa. E vogliamo leggere qualcosa in Malachia, al capitolo 4, i versi 5 e 6, perché questa sera parleremo specificatamente della paternità spirituale. Malachia capitolo 4, verso 5 e 6. sono gli ultimi due versi dell'Antico Testamento. farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo un servizio. Siamo agli ultimi giorni, però Gesù sta per tornare, però E allora cosa succede? Prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno, prima che venga il giorno di giudizio, succede una cosa, questo è stato profetizzato, che il cuore dei padri deve tornare ai figli e il cuore dei figli deve tornare ai padri. E questo produce che il paese non viene, colpito da un completo sterminio. Dobbiamo sapere che c'è uno sterminio in corso nel mondo e c'è uno sterminio in corso anche nella Chiesa. E l'unica maniera per il quale questo sterminio possa essere fermato e che il cuore dei padri deve tornare ai figli e il cuore dei figli deve tornare ai padri. Deve essere restaurata quella vera paternità spirituale. Questo è confermato anche da passi diversi del Nuovo Testamento, Luca, di cui si cita sempre la stessa profezia, che non si riferisce solo a Giovanni Battista, ma si riferisce al fatto che il Signore restaurerà e sta restaurando questa paternità spirituale che significa padre? Io me lo sono scritto perché andando a fare lo studio ho scoperto che il termine padre ha 25 significati. Deriva dall'ebraico abba e dal greco padre. Quando noi diciamo che dobbiamo restaurare la paternità spirituale, stiamo dicendo qualcosa di molto importante. Che cos'è un padre? Chi è il padre? Perché e che capiamo che cos'è un padre? Padre significa coltivatore, ovvero uno che rende fruttifero un altro. Il padre è colui che coltiva i doni spirituali e talenti dei propri figli. Il padre è un valorizzatore, cioè uno che dà identità ai propri figli qual è uno dei problemi? Uno dei problemi anche che c'è oggi nella Chiesa è che c'è una mancanza di identità, c'è una mancanza di valore. Le persone si sentono senza valore e cercano di conquistare il proprio valore nella Chiesa. Per questo tutti quanti mirano al pulpito, vogliono essere riconosciuti, perché hanno una mancanza di identità, hanno una mancanza di valore e non capiscono che il loro valore deriva dal fatto di essere figli di Dio, cercano di avere un apprezzamento umano, un riconoscimento umano e questo fa sì che i loro obiettivi iniziano ad essere sbagliati. Il loro obiettivo non è più quello di servire il Signore perché Lui mi ha salvato e io devo fare qualcosa della salvezza, no. L'obiettivo deve essere quello di mettersi in mostra, quello di mettersi al primo posto, perché così si sentono importanti perché una persona che non ha padre non si sente importante. Sapete, l'orfano si sente escluso perché è stato abbandonato dai genitori. Chi non ha un padre non si sente importante e ricerca questa importanza nel mondo. Ma quando c'è una paternità spirituale c'è importanza, quando c'è una paternità spirituale c'è identità. Il padre è un protettore, è colui che ti protegge quando gli altri ti attaccano il padre è un maestro, un insegnante, un mentore, cioè colui che ti discepola, ti insegna, ti prepara e poi ti invia. Il padre è un modello, il padre è un esempio, il padre è un leader, è un capo, il padre è un progenitore, che significa? Colui che inizia una genetica. Sapete, noi che noi diciamo DNA, sapeva, ormai penso che lo studiamo quasi tutti, a scuola l'abbiamo studiato, l'abbiamo sentito in televisione. Ognuno di noi ha un DNA, di cui gran parte del nostro DNA viene dal padre, la maggior parte. La maggior, la maggior parte viene dal padre. Ed è anche per questo che è molto importante la figura di Gesù, perché in Gesù c'era il padre. E quello che succede principale che determinano chi siamo. Se i nostri capelli sono bianchi, se siamo alti o siamo bassi, è perché il nostro DNA è così. E quello che succede è che quando i genitori sono bassi, i figli come nascono, nascono bassi. Quando i genitori sono alti, i figli come nascono? Perché noi in questa maniera. Ed esiste anche un DNA spirituale, quindi quando noi abbiamo una paternità spirituale riceviamo dei geni spirituali, ovvero quella che è un'unzione spirituale specifica. Riceviamo un'unzione spirituale, perché siamo figli di un padre, riceviamo quell'unzione che è nel padre. Il padre è un fondatore, capostipite, fondatore di una nazione, il padre è un governatore, colui che ci mostra il cammino in cui si deve camminare. Il padre è un animatore, colui che ci dà conforto quando siamo scoraggiati. Il padre porta il carico, colui che accetta le responsabilità davanti al Dio della tua vita spirituale li porta avanti. Il padre è uno stabilizzatore, cioè colui che dà stabilità alla vita spirituale. Il padre è colui che provvede, anche materialmente. Il padre è colui che trasmette la propria mentalità, il proprio carattere. Se siamo in una famiglia che ha valori sani, i nostri figli cresceranno con valori sani, perché riceveranno quello che ha trasmesso il proprio genitore. Il padre è una fonte dove tu puoi sempre andare a prendere acqua quando hai bisogno. Il padre è un addestratore cioè lui che porta la sua esperienza per aiutarti ad affrontare le tue battaglie. Il padre nutritore, colui che alimenta la tua vita spirituale fino a portarla alla maternità. Amen. Nella vita noi abbiamo tre tipi di padre. Il primo è il padre naturale, quello che ci ha concepito. Il secondo è il padre celeste, Dio, e il terzo padre è il padre spirituale cioè colui che è padre della nostra anima quando si parla di paternità spirituale qualcuno, di, qualcuno dice ma non è possibile perché la Bibbia dice non chiamate nessuno sulla terra vostro padre ma questa qua è proprio una idiosia perché Gesù in quel passo sta parlando dei farisei Paolo chiama molte volte se stesso padre e in primo Corinzi, capitolo 4, è scritto in modo particolare che Paolo si definisce se stesso come un padre spirituale. E il ministero della paternità spirituale è legato al ministero dell'Apostolo. Quali sono i benefici di avere un padre spirituale? Quando abbiamo un padre spirituale, i benefici sono che il padre spirituale ci prepara attraverso l'insegnamento, il discepolato, la parola di Dio, ci nutre, ci fa arrivare alla maturità spirituale, coltiva i nostri doni spirituali, i talenti e ci attesta per il ministero e ci invia dandoci una corretta preparazione. Se abbiamo un padre riceviamo una corretta preparazione. I padri spirituali ci amano, dando protezione, stabilità, sicurezza, identità, riposo, valore, esortandoci, incoraggiandoci, provvedendo anche per i nostri bisogni. I padri ci disciplinano. Uno dei problemi più grossi che abbiamo oggi nella Chiesa è chiamata la disciplina. Tutti quanti vogliono essere credenti, tutti quanti vogliono fare la volontà di Dio, ma nessuno vuole essere disciplinato. Nessuno vuole che ci sia qualcuno che gli dice stai sbagliando. Nessuno vuole che ci sia qualcuno che gli dice devi fare così, oppure che ci sia qualcuno che dice adesso io mi metto in ammonizione o ti metto seduto nei tuoi compiti o ti espulgo fuori dalla chiesa di quando non ti ravvedi dal tuo peccato ma abbiamo bisogno di disciplina perché come diceva Napoli mazza e panene fare figli prendere se non c'è qualcuno che ci disciplina nella nostra vita cristiana noi rischiamo di diventare dei mostri rischiamo di diventare come dei cavalli senza freno dei cavalli imbizzarriti, è quello che ci passa dalla testa quello che facciamo. Per questo abbiamo bisogno di padri che ci disciplinano. Poi i padri spirituali impartiscono benedizione della nostra vita, funzione, DNA spirituale, promigeni, dando vita ad una nuova generazione. Quando siamo figli riceviamo impartizione di benedizione, solo per il fatto di essere figli. Noi per essere figli abbiamo una verità dei nostri materiali. Quindi se i nostri genitori non ci lasciano niente, noi lo prendiamo lì. Però se ci lasciano una casa, quella casa è nostra. Non perché abbiamo lavorato noi, non perché, ma perché qualcun altro ha lavorato al posto nostro e noi riceviamo quella eredità. Lo stesso avviene a livello spirituale. Quando noi abbiamo un padre spirituale, noi riceviamo un'unzione spirituale soltanto per il fatto di essere dei figli spirituali riceviamo benedizione soltanto per il fatto di essere nella Chiesa. E per questo che molte volte soltanto entrando nella Chiesa ci sentiamo benedetti, ci sentiamo meglio. Perché c'è la benedizione spirituale che è sul Padre, che si estende a tutti i figli spirituali. E quali sono i doveri come figli? I doveri sono quelli di obbedire ai nostri padri, materiali e spirituali perché bisogna dire anche il partenariato perché se un padre ci dice una cosa di tirati a mezzanotte non ce la dice così ma ce la dice per il nostro bene non ce la dice per pulirci o perché ci vuole male ma ce la dice per darci delle regole che servono al bene della nostra vita questo vale sia nell'ambito materiale che nell'ambito spirituale quindi il nostro dovere come figli è quello di ubbidire ai nostri genitori spirituali è quello di sostenere economicamente quelli che lavorano nella nostra vita spirituale anche con i nostri beni materiali. La Bibbia dice, Paolo dice, coloro che seminano nei beni spirituali devono anche raccogliere nei beni materiali. Quindi bisogna anche sostenere economicamente l'opera di Dio, servire di Dio. E l'altro dovere come figlio è quello di amare a nostra volta i nostri padri spirituali, di pregare per loro e di sostenerli, così come Aronne eh, che eh, sosteneva le braccia di Mosè insieme con lui. Quando Mosè era impegnato ad intercedere per una battaglia, lui non era solo, ma aveva le persone che lo sostenevano e lo aiutavano. Amen. Amen. Quello che molte volte non capiamo è che esiste un piano generazionale di Dio perché quando Dio fa una cosa non la fa pensando soltanto alla tua vita ma la fa inserendo la tua vita in delle generazioni e questo Dio non è il Dio di Abramo e basta ma è il Dio di Abramo di Isacco e Giacobbe perché il piano di Dio che è iniziato con Abramo quando Dio ha detto vicino Abramo esci dalla casa della tua famiglia non era perché Abramo visto tu diventerai una moltitudine utile, però abbiamo quanti figli ha avuto? Uno. Allora Dio era bruciato? No. Perché quel piano di Dio in Abramo era un piano della generazione di Abramo, in Abramo, in Isacco, in Giacobbe, che diventò Israele per compiersi alla seconda, alla terza o alla quarta generazione. Perché il piano di Dio è un piano generazionale. Quando Dio gli mandò Davide, gli diede il progetto del Tempio, gli diede le misure, gli diede l'altezza di tutto quanto, e poi Davide voleva iniziare a costruire, Dio cosa gli disse? poter compiere delle cose. E quindi il piano di Dio per una chiesa, per un ministero, non, non è limitato a quella persona, ma è in una generazione. E quindi inizia con una persona, ma si realizza nelle generazioni che vengono dopo. Quando invece non c'è una paternità spirituale, si inizia sempre da sé. Si inizia una chiesa, si fa, si cresce, a un certo punto il pastore non c'è più, si sfascia la chiesa è quello che devono venire dopo, devono iniziare di nuovo da sé. Iniziano a costruire la chiesa, fanno tanti sacrifici, lavorano. A un certo punto ma, si sfascia di nuovo la chiesa e si prende solo tempo. E sono 2000 anni che stiamo perdendo quasi solo tempo. Ma quando invece c'è una continuità generazionale, spirituale, che succede? Che c'è qualcuno che costruisce, la chiesa arriva a 20 persone, poi c'è qualcun altro che la porterà a 50, 100, quindi non iniziamo ogni volta da zero nelle cose. Se noi siamo oggi pentecostali è perché c'è stato qualcuno che ha scoperto che esiste un battesimo, Bibbia, che ha scritto che esiste un battesimo pentecostale nel 1900, perché per tanti anni non, non si è capito che esisteva il battesimo nello Spirito Santo. E noi siamo figli di una certa eredità ma a nostra volta abbiamo bisogno di entrare in una mentalità generazionale, se no quello che noi faremo finirà con noi. Ma quando noi abbiamo una mentalità di paternità spirituale, di padre e di figli, quello che noi faremo crescerà con i nostri figli e diventerà quello che Dio ha stabilito. Per questo molte volte Dio dà delle promesse. Io ti farò padre di moltitudini. Poi uno muore e dice ma mi dice che sono ragazzi. Perché il piano di Dio si ferma parte da lì per arrivare fino dove Dio ti vuole portare e dove Dio vuole portare le persone che verranno dopo di te eh, allora dobbiamo pensare alle persone che vengono dopo di noi Amen. esistono due possibilità affinché non perdiamo tempo la prima possibilità è che siamo degli apostoli siamo stati chiamati da Dio ad essere gli padre spirituale, con bisogno di apostoli attraverso i quali possiamo ricevere i benefici della paternità spirituale. Uno dei problemi più grossi è che molte volte le chiese vivono senza avere una strategia, senza avere un piano, perché non hanno, non sono entrati in un concetto di paternità spirituale, non sono entrati in una visione di paternità spirituale. Allora siamo dei padri che abbiamo ricevuto la visione e la strategia per realizzare tutto questo, Oppure abbiamo bisogno di persone, di apostoli che abbiano avuto questo apparato da parte di Dio e dobbiamo accettare questa carica spirituale. Solo così arriveremo a realizzare quello che Gesù ha iniziato tanti anni fa. E che sono 2000 anni che stiamo venendo, stiamo aspettando. Sapete, 12 persone hanno conquistato il mondo a loro conosciuto. Dopo i primi due secoli la Chiesa si è fermata e da loro in poi stiamo purtroppo dormendo i tranquilli. Abbiamo bisogno di tornare a realizzare alle origini del cristianesimo. Abbiamo bisogno di muoverci in una cosa nuova, che è quella che ha profetizzato Malachia. Dobbiamo tornare alla verità spirituale, dobbiamo non avere paura più dei cambiamenti, ma ne sarà prendere i cambiamenti, farli nostri e a metterli in atto. Allora sì, una bella insegnazione. Ci dobbiamo alzare in piedi, dobbiamo fare una preghiera, Alleluia. Padre, questa mattina ti vogliamo ringraziare perché se siamo qui non è un caso, se siamo qui è perché tu ci hai portato qui Signore affinché potessimo comprendere che tu stai facendo una cosa nuova Signore e che abbiamo bisogno di entrare nella cosa nuova che tu stai facendo ti preghiamo di darci la forza di darci il coraggio per entrare nella cosa nuova Padre ti voglio ringraziare Signore perché la tua parola sempre ci parla Signore la tua parola sempre ci rivela cose nuove Signore aiutaci a fare quella che è la tua volontà, a fare quello che è scritto nella tua parola. Voglio ringraziare Padre per questa Chiesa, grazie per tutti i ministri che sono qui, continua a benedire la nostra vita, nel nome di Gesù.